耶，达达，我们今天要去哪里？我们要去布老田，就是 <laughs> 应该有开啊，有开，对对，没有看到公休的那个。好，那我们要出发啦！布老田到哦，吃午餐，吃午餐，吃午餐。进去吧。 坐这里，来吧。嗯。好，我继续逛街面。有股好香的味道。每日一汤。还有超大颗的大蒜，蒜头。你要来吃吃沙拉吗？ <laughs> 啊，马铃薯！不要对啊，这么凶残。我很马铃薯。值得买回家的东西，真逗。就他们通，他们说就是通常有人点完沙拉之后，又会。 又会自己在外带一份回去家。它看起来就是，它里面有点虾虾。所以要吃，所以要吃。啊！哦，包包包包包包包。 啊！吃光不给你了，不行！马铃薯控不行吃，马铃薯控怎么可以不能吃？另外一个是，好了，千岛酱被喝掉了。 毁了，那就再吃一个酸酸猪吧。拿铁，拿铁，无糖，哦。水果茶，我的去冰，哎，去冰，我我怎么喝？让我喝，好你喝。 <laughs> 真的很过分，散 <laughs> 散猪来也。我来看一下食物，哦，好大片。那里面有酥肉片、蒜蓉酱、花椰菜、地瓜、炒地菜，原来是地瓜，还有白就这样。 那味道呢？软软米饭。然后我的还没来，原本是点咖喱，咖喱，猪，然后他说咖喱没有了，一起煮饭。那里面的料就跟达达的差不多，就是地瓜，然后炒青菜。 小心！还有烧大虾的，听起来吃，我来吃。我的刀叉还行，很硬。上面一只鸡腿排，有骨头吗？我没有咬到骨头。要不要吐一下？ <laughs> 就鸡腿有啊有有有，这里这一块。是生是鸡腿排，是这里吃，你要吃吗？可以。肉的断面。这是什么？布朗尼哦，餐后布朗尼，没有。 切来超酥脆的，不是，硬的吗？里面是软的，外面炒熟水，刚切下去的时候会有那种有点卡滋的那感觉。那不太多了，太多了，那那太多了，还在剪呢。这的话是你的，本来就是我的啊。嘿嘿嘿嘿，好。 偷袭你的喽，还是要你吃？没关系，你吃。同一只叉子。准备。是啦，柠檬皮都在我吃。没关系。你就哭死。呵呵呵呵呵香。 是香柠的柠檬吗？是还蛮甜的， <laughs> 因为上面有一层脆脆的柠檬糖。老奶奶柠檬糖，很甜。蜂巢法式松饼。 这是整个都是松饼吗？还是只有中间？中间是松饼，然后周围是很多脆。哦，这声音，我喜欢脆的。那口感还蛮脆。嗯。把湿的地方。 谢谢， <laughs> 我直接拿那个，好，吃吧吃吧。你要怎么吃？哈哈哈。平时有点难吃，不要多吃。我也，对。嘿嘿。 鲁螺丝，呵呵呵呵拉丝拉丝啊断了。